So, we Filipinos tol are very fan of fast food restaurants. Mm-hmm. Kaya nga sa Pilipinas, sobrang daming fast food restaurants, di ba? Tulad ng mga... KFC, Burger King, siyempre McDonald's. Tumpak. Mm-hmm. Pero tayong mga Pilipino, meron tayong pinaka number one na food, uh, fast food restaurant na pinapatronize. Mm-hmm. Sabi nga, Bing! Bida ang saya. Yan ay ang Jollibee. Pero nakakainis Bueno. Bakit kaya walang Jollibee dito? Tama, minsan naisip ko rin yan. So today, kaya nga tayo lumabas, di ba? Lumabas kami ni BJ para maghanap ng isang fly local fa- fast food restaurant na kahit paano pwede nating i-compare sa Jollibee. Yan ay ang Chesters! Pero <laughs> alam niyo ba mga bugoy, kung kailan unang nagsimula yung Chesters na yan? Kailan? Yan yung 1988. Ang una nilang pangalan ay Chesters grilled chicken kasi nagfo focus lang sila sa menu na ah, grilled chicken. Ibig sabihin, grilled chicken lang sila. No? Mm-hmm. Mm. Kaya noong 1990, dahil nga dyan gusto lang mag-expand ng menu, mm-hmm. pinaikli uli na lang. Talaga? Oh. Okay. Noong 1990, naging Chester's Grill na lang, tol. Mm, pero alam nyo ba, Bugoy? Meron pa. Meron pa. Binago nila yan noong 2013. Dahil sa gusto pa rin nila, same reason na mapalawak yung kanilang mga menu, binago nila dito sa pangalang Chester's. Yun na ngayon, kilala ngayon, mm-hmm. Chester's. Huwag na natin patagalin pa, ano to? Simulan na natin. Oo, oh, <laughs> kaya nakagadito na ako. <laughs> Let's try this! Yan mga Bugoy. Mm-hmm. First on our menu is their hot dogs. Yan, so meron din silang ang tawag dito? Soft, soft drinks. drinks. Pero kukunti lang ang, menu, ang option nila sa soft drinks. Mm. It's my first time trying this actually. Proper. Ah yeah, first time sa ano sa mga burgers nila. Okay, try natin. Napakasimple lang. Hot dog bun, uh-huh. tapos uh, chicken, choke, chicken ba to? Chicken ah, sausage. Oh, chicken so, sausage. Tapos mayo. So, napaka-plain lang. Okay. So, tingnan natin. Chips. <laughs> Kain na. gutom na gutom na si Bobby. Para sa akin, medyo dry siya. Kahit may, kahit, kahit may mayo siya, parang nakukulangan ako sa sauce. Same. Dry yung bun, tapos maunti lang yung mayo. Pero masarap yung ano, yung sausage yung parang nabibili mo sa 7-Eleven. One more thing, um, siguro dahil nasanay nga ako sa Jollibee, pag, pag, pagdating sa hotdog o Jolly hotdog kung sasabihin natin, mm. hinahanap ko yung lasa ng cheese. Oo, oh, ah, tama. Mas masarap pati yung mayo na nakalagay sa Mm. sa uh, Jollibee. Yung Jolly Hotdog. Yan na nga, solid. Sarap. Ang kasunod natin itatry ay yung kanilang burger. Pero ito chicken burger to oh, chicken burger. Sa... So, i-compare natin siya sa yung burger ng Jollibee. Um, siguro sa sa burger, pare sila ng nung klase ng bread. Mas makapal ang mas mak sa akin ah, mas makapal ang burger patties yan. Ito. Mm-hmm. Compare din sa sa yum. yum. Cheers tayo. <laughs> Cheers. Cheers. Manyo, unyo. mm. Mm-hmm. mm. Mm-hmm. Nasabi kong, ano masasabi mo yun? Ito Mas gusto ko to dun sa, kaysa dun sa dogs. Ako din. Mas, ah, uh, dahil nga siguro masiksik yung chicken niya. Masiksik. Makapal, di ba? At saka lasang-lasa mo yung chicken dugo eh. Ah, malambot yung tinapay eh. Di ba? Lasang-lasa ang chicken. Hindi mo masasabi na parang hindi na chicken kasi chicken talaga. Sarap, masarap to. Kaya siya manalo. Mas, mas gusto ko to kaysa dun sa hotdog. Mm, sarap. Masarap yung ano. I recommend this. This? Chicken. Chicken burger ng Restore. Sa sige. Hmm. Pwede na, pwede na to. Sa table, meron kaming ah, signature nila. Oo. Ah. Ito yung, yung grilled chicken. Yung chicken nila. Mismo. Diba? Kitang-kita mo yung ano ng grill ng manok bugay. Oh, talagang parang sa inasal, di ba? Hmm. Ang mga- mga line strips. Bango pati. Tapos, meron kami syempre french fries, uh, dalawang klase ng french fries yung in-order namin. Yung regular na french fries at yung sour cream french fries. At meron silang special menu today. Actually, hindi ito kasama sa regular menu nila. Simulan ano natin. Ito, chicken cheese. Hindi ano to? Squid. Squid to. Ah, squid na may cheese. Tapos parang patty yung... Sarap good. Mmm. Masarap siya. Bilin ko, mas masarap to pag nilagay mo ng burger bun. Pwede. Para, para, para, para. Pero masarap siya yung mga pulu-pulutan. So, sa loob, merong squid, tapos may cheese. Solid. Try naman natin yung Try natin fries nila kung, muna. kung regular. Mmm, lambot. Mm, siguro sa akin, mm, pwede na. Mm. Mas gusto ko pa rin yung ano, sa atin. Ang, ang positive lang sa french fries nila, hindi maalat. Hindi tulad ng mga yung mga sa nabibili mo sa ibang fast food restaurant na sobrang alat kasi pinipremix na nila yung salt. Mm. Kaya pag bumili ka, ibang diba, ah, to parang ito parang napaka-plain lang ng patatas. Tama. Ito yung sour cream. Sour cream lang may cheese. Ay, nalaglag. Mm. Yung hmm. sarap. Ito masarap. ito masarap. Sarap to. Yun ang sinasabi ko. Ito yung, mm. dahil nga yung, yung regular nila ay hindi maalat So pag nilagyan mo siya ng sauce, sobrang sarap. Nag-stick sila sa, pag sinabi ng regular, plain. Yun mm. talaga. Pero pag merong flavor, Flavor, mas malalasahan mo na yung flavor kaysa dun sa price, di ba? lasa ng ano, Ang sarap. pringles na ano. sarap to, Buboy. Mas masarap sa potato corner para sa akin. Oo, sa akin din. sarap mm. ah. Mm. Mismo. Good job, Chesters. Yeah. man. Solid tong unang episode natin, ano? Mhm. Nakakabusog. Try natin ang ito yung pinaka signature, signature nila. Ito yung reason kung bakit nabuo yung restaurant. Kaya nandun sa pangalan, di ba? Chester's. Mm. Yung hmm. outside niya, I, I, I will be very honest, mukha siyang McDonald's. Diba? Okay. Yeah, yung color, branding. Ah, oo. oo. Di ba? Tsaka yung red, yellow. Red, yellow, parang Ito. McDonald's. No? Yung inside niya, meron siyang foil na silver, tapos nandun yung chicken. May ibang kulay bang foil? Oo oh, nga. <laughs> chicken. Yung chicken niya, parang chicken na inasal. Di ba? Parang chicken na inasal. Sabi naman, tingin muna. <laughs> Binatang Pilipino, yeah. Binatang Pilipino, yeah. Binatang Pilipino. Medyo maanghang. Kasi nga, Thai. Mm, thai. Signature. Mm. Siguro kung mahilig ka sa maanghang, magustuhan mo yung lasa niya kasi may sipa talaga yung anghang niya. Mm. Hindi, Hindi naman ganun kagrabe. Oo. Hindi naman grabe. Mararamdaman mo lang. Oo. Mm. Ang sarap, no? Sarap na. Yung appearance na parang chicken and nasal, pero yung lasa, Thai talaga. Thai. Na punong-puno ng spices. Mm? Juicy, oh. Kaya tama-tama, ito yung signature nila. Kaya pupunta ka ng Chester's, talagang kailangan mong kumuha ng chicken. Sarap to sa kagat. Mm. Yung mga ganitong anghang. Mm. Sapaw mo sa mainit na kanin. Mm. Sarap mga bugoy. Chicken. Masarap siya. Siguro ako bugitong signature nilang chicken. Kasi solid naman talaga, promise. Ako, parehas kami ni DJ. Kasi masarap talaga yung lasa. Mm. Hindi siya, tawag dito, hindi mo siya pwedeng sabihin na sobrang lokal. Nandun siya sa middle na magugustuhan ng mga foreigner. Foreigner, oo. Magugustuhan din ng mga lokal. Kaya swak na swak. Ako, oo. Oo. Kasi, yun nga sinasabi ko, isang, yung isang packet na lang niya pwede talagang para sa isang buong pamilya, mga barkada. Yun. Ako ganun din. Sobrang ano, taka shout out doon sa sa cashier na nag-handle sa amin kanina. Mm. Kasi kakaiba siya, no? Sana nakuha natin yung pangalan. Uh, kasi tinuruan niya kami kung paano kami makakamura. Uh, unang order natin yung Burger ba yun? Mm. Kurubuta Burger. Tapos mas nirecommend niya na sabi niya itong dalawang uh, burger na to, hotdog na tsaka burger, makukuha niyo na sa ganitong presyo. Itong price. Tapos itong bucket, kukunin namin yung regular price. Sabi nila, pag bumili kayo ng gantong pieces, ganito lang yung price mga kapitikeso ng mm. isang hindi. Saan? Hmm, tumpa. Yun lang. Hanggang sa mga susunod na episode, kung meron kayong gustong ipasubok sa amin, just comment down below kay Maya. Kahit ano yan, comment nyo lang sa, uh, sa comment down below. No? <laughs> comment section. Yeah, oh, sa ah, comment tama. section. Hanggang sa susunod na episode ng Let's Try This. Okay. Meow!